Porsche do të bashkëpunojë me Google. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Porsche është në bisedime me Google për sa i përket përdorimit të aplikacioneve të saj në navigatorët e modeleve të reja të makinave. Një burim i Reuters thotë se prodhuesi i makinave luksoze mund të integrojë plotësisht softuerin e gjigantit të teknologjisë në automjetet e tij. Kjo mund të lejojë që drejtuesit e këtyre makinave të përdorin aplikacione si Google Maps pa e lidhur navigatorin e automjeteve të tyre me celularin. Raportet e mediave gjermane thonë se Porsche më parë ka hezituar që të përdorte softuerin e Google. Firmat e teknologjisë nga Google tek Apple dhe Amazon janë në një garë për të kontrolluar panelet e prodhuesve të automjeteve. Firmat duke përfshirë General Motors, Renault dhe Ford përdorin tashmë sistemet e Google në automjetet e tyre.